iso nyukupi kebutuhan Jopo rungokno sapa wong sing ora kangen atau bojo arep turu angin mereng ramai itu sapa sing hatimu penuh Jepule janjimu jepule sumpahmu Raiso dikukuh pesan kowe salah golek menangmu dhewe tak tandur pari jebul dukule malah suka teki tak tandur pari jebul dukule ning kene ning kene aku nge nganti sailengmu Moso rendeng wis kanthi ketiko opo kowe ra krasa Yen kowe isi eling lan tresno kutune kowe krasa Nalikane ing tirta nadi segampang ku caramu ngapusi rasa aku meng sepi tanpa sun.